Muero por hablar contigo, pero me evitas y te alejas de mí. Muero por estar contigo, pero siempre dices necesito espacio y puedo las vendas, mira mi rostro Creo que es obvio, yo sé lo que te falta Creo que sabes obvio Ese dolor, ese rencor Pero no pienses que es el fin del mundo Creo que es obvio, quita las vendas, mira mi rostro Creo que es obvio Siempre vuelves al mismo sitio ¿Crees que esto funciona? Creo que es obvio